Good morning guys welcome back to my YouTube channel और आज है आठ मई और ग्यारह बज चुके हैं और मैं अभी अभी उठा ही हूँ वैसे तो मैं सात आठ बजे उठ जाता हूँ लेकिन लॉकडाउन में कुछ काम नहीं है तो ग्यारह बजे तक भी चलता है और तो चलो नाश्ता करके मिलते हैं तुमसे गाइज नाश्ता तो ख़त्म हो गया है साढ़े बारह हो चुके हैं ये डेढ़ घंटा हो गया नाश्ता करते करते पता नहीं चला और आज हमें थोड़ा पेंट करना है आज हमें इस कमरे में पेंट करना है क्योंकि इस कमरे में हमारे किराएदार रहने आने वाले हैं और इसके आप तुम इन दरवाज़ों की हालत देख सकते हो देखिए तुम्हें वीडियो में अच्छी लग रही होगी वैसे तो रियल में बहुत ख़राब हो रखे दरवाजे और चलो आज पेंट करते हैं फिर तो हम पेंट के लिए ब्रश ढूंढ रहे थे ब्रश तो हमें मिला लेकिन ब्रश की हालत ऐसी हो गई है कुछ तो ये बिल्कुल सख्त हो गया है इसको अब कुछ नहीं कर सकते तो हमें इस बड़े वाले ब्रश से ही करना पड़ेगा पेंट तो पेंट हमारा शायद यहाँ पे पड़ा है पेंट ये रहा हमारा पेंट तो आ गया है पेंट हमें मिल चुका है पेंट हमें बनाने भी आता है बड़ा आसान होता है पेंट बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये होता है और ये पेंट की डब्बी वैसे तो हो जाना चाहिए जल्दी लेकिन me do my two step. Guys हमारा पेंट तो ख़त्म हो चुका है पूरा क्लियर अब नहा धो के लंच करते हैं फिर आपसे बात करते हैं तो गाइस शाम के साढ़े चार बज चुके हैं चाय पीने का टाइम हो चुका है चाय मेरी आ चुकी है चाय मैं अभी पीता हूँ और फिर आपसे तो गाइज इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही रोज़ डेली वीडियो आती रहेगी तब तक के लिए पीस आउट